Está bien pero la aplicación. Yo sí lo uso. Esto te cuenta, yo he usado Evernote, he usado otra Wonderlist y esta es la que está Es que, pues, tú, da cuenta, tú planeas, por ejemplo, los de México, son los que la usan más. Tienen listas por, por proyecto pendientes, ¿no? por ejemplo, una de las que yo uso es los cursos que tomo, las que quiero hacer, las que estoy haciendo, las que hice. Y bien flexible, güey, tienes listas, de lo que ya hiciste, tienes checklist, este, puedes agregar comentarios, asignarlos, fechas. Gratis. Porque Jira, es, es que Jira cumple un propósito diferente. Jira tiene mucho más funciones enfocadas a Scrum. Ah, okay. este, por ejemplo, si soporta Scrum, le puedes proponer un plugin. No, no, puedes meter puntos de función, puntos de historia, no puedes este, um, agregarle valor, para Exactamente, métricas, que ocupas. Te das de cuenta que, pues con lo que hicieron, la porque este, con el, servidor todo es con Node. De seguro el Node lo tiene en un, servidor en 2 o virtualizado. Pues el Mongo, base de datos, por eso lee bien rápido. La neta, si quieres velocidad, no hay otra cosa que Mongo. Porque aparte los backups son de volado. es copy-paste son archivos. Sí, son, son JSON. obviamente codificados, ¿no? Pero, pero los, pues copy paste las la de datos. El CoffeeScript, que nomás yo lo usado en Rails, pues también verga, Pero es, pero es, pero ahí te olvidas de PHP. ¿Pero cuál? Te olvidas. Ah, no, ah, no. Te das cuenta que el backbone pero es que ellos ah, usan. Sí, porque que aprender bien. Ellos, usan, ellos MacBook para no tener que hacer el MVC en PHP, en Java, en todo el rollo. Y además está orientado a eventos. Esto es más como el artículo que me pasó este, pasó este güey. ¿Te gustó Sí, güey. Es como el backbone, güey. Jala como el backbone para JavaScript. Sí. Donde igual tú manejas tus modelos, manejas tus vistas, tus operaciones y los eventos y va con por eso sobre llaves Está bien ve, güey. Te das de cuenta que utilizan Backbone para el MVC. lo, usan de caché, ¿no? También. También. Sí, pero pues, se, ah. desconecta el internet y te cae ahí unos de, datos. De hecho, estos güeyes, por ejemplo, lo voy a tomar el internet, güey. Ah, no, de mi máquina. Ah, Entonces, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, ahorita me va a marcar un error aquí, me marca un warning si yo quiero mover algo, y empiezo a hacer el request y ahí me dice connection interrupt. Obviamente no quiero mover nada, Si yo lo regreso. Obviamente no quiero mover nada, Pues Gira. ¿Eh? ¿Te parece el Gira? Sí, sí, definitivamente. son, son, son tableros Canva, tipo tableros Canva. Entonces, das cuenta que ellos usan Backbone, un underscore para librerías. Esto, pues ya lo usamos nosotros, jQuery les de alguna manera, ¿no? Y todo, todos, los, todos los JavaScript, imágenes, todo lo estático lo meten en S3, güey. Sí, para que jalen pizza, güey pues usan Xcode para iOS, usan IDEA para Android Development. Está bien chilo. Intelli. Eh, es un, es un IDE. ¿Qué es el del PHP Storm y esa mal también? Es que el primer IDE que ellos hicieron era para Java. JetBrains. se, llama, JetBrains y es el primero que hicieron. Y, luego está el del Ruby que me dijiste. El de Ruby que estamos calando ahorita. PHP Storm que fue el que dijo este compa. Y tienen el WebStorm nada más para puro JavaScript ya estamos más avanzado. Primero hicieron este, después hicieron el Resharper y ya después fueron con los de Ruby y todo ese rollo. Está bien chingón. o sea, la, lo que están haciendo está bien chingón. Ah, es gratis, no tiene, no tiene así precios ni nada. ¿No? No tienen código fuente. Ajá, no, <laughs> no creo. De hecho, incluso ellos, fíjate, ellos utilizan su mismo producto para llevar todo el control pero bueno, este, hay un chingo de ideas aquí internas que podemos hacer con esas tecnologías. Sí. O sea, ¿cómo estamos haciendo la madre con Rey? ¿Cómo que cómo? Pero es que eso, pero esta idea por sustituye es también, güey. No, por eso te digo, pero es un ejemplo de que sí estamos... Sí, sí, güey, pero... Pero podíamos, haber hecho el Now también, güey. Completamente. Y ya. Ahí está. Bueno, ya quedó Fleves. Muchas gracias. Sobres. Arre. Yo les caigo por... Sobres. Por ejemplo, eh, hay muchas características que tiene el Trello que, también las maneja el, el tú puedes manejar, puedes votar, puedes comentarlo. Los checklists no lo tienen Jira. ¿eh? Vamos. Y la aplicación en iOS y en Android, por ejemplo, chécala aquí por ejemplo, esta, la que está aquí de clases, por ejemplo, es la misma. Ah, que ya. Exactamente la misma. Oh, y tú puedes arrastrar, por ejemplo, tú puedes agarrar y acabé, no acabé, puedes ver cuánto llevas, por los checklists Por ejemplo, va a la checklist, esto tiene checklist. Aquí está. checklist. Está checklist. Las que ya hice. La neta está, está bien pero el programa, el producto este. Hay que usarlo, ¿no? Yo sí lo uso seguido para mis proyectos. Ah, yo no. Yo sí se lo estaba proponiendo, estamos analizando para ver si realmente vale la pena mantener el Gira. el Gira tiene muchas cosas. O en los por tres. Pero es Team, Teamwork también esa madre. Sí, güey. Pues eh, haz de cuenta, ahorita yo te mostré la, la, la organization de México. Sí este, esta, este, este board lo creó el keko y así están coordinándome y pues así que les, ayudo a revisar algunas cosas y ya pues empezaron. Y puedes archivar y puedes regresar, o sea, de cuenta que no se te viene tarjeta, sino todo agarras y puedes agarrar esta lista y, archivar. y empieza a limpiar también. Está bien, está bien. ves? Pues,